擦杯子。哎，清雪。嗯。师傅。师傅，你怎么来了？徒弟。 我的好徒弟，啊，跟师傅一起去喝酒。 <laughs> 好呀，师傅来这边。哎呦喂，酒量见长啊！来来来，师傅坐这边。坐。萧天真，快拿酒，坐师傅。快点。师傅。 你今天怎么没去买菜啊？不会是吵架了吧？哎，不要提了。我把雨辰休了。啊？所以最近这段时间，可能要暂住在你们这里。这，哎呀，好好的怎么搞成这样啊？哎，师傅别生气，徒儿陪您喝酒。 不醉不归，来，师傅，干杯！哎，我说展展，你这酒量见长。 喝酒这回事，也要看心情吧。哎呀，师傅，你这手怎么这么糙？啊？是不是平常家务做多了？太多了吧，手都糙成这样了。我帮你按一按啊。 还是我自己来吧。怎么不接着演了呀？要准备的都已经准备好了。啊！哎哎！别打我！打死你个龟孙子！真的秦斩我打不过，假的话许你个锤子！别打了！锤子！别打了！锤子！好疼啊！我看你还怎么动！ 清雪，来，搭把手。清雪呢？好着呢。清雪，啊！没用的，为了抓住你们，专门跟道友借的捆仙索。你谁呀？你干嘛抓我们？ 为盟友报仇！原来你们是一伙的。这个小丫头最难对付，至于你嘛，废物一个。好久没有肉搏了。你 让你天真哥的肌肉，我弄死你啊！我，青雪，你等我啊！很快我就搞定这个老杂种，让你欺负我大师兄，我打的你妈都不认识你！打死你！嘿，你欺负我家青雪，打死你！我打死你！我打死你！去你大爷的！ 去你大爷的！打死你，打死你！去你大爷，去你大爷的！打死，打死你！我们联盟有的是办法，让你求死不能。 这个废物，精神力还不错。哼，你没想到的多了。阿东，阿爸，天真哥虽然没了内力，但那暗器的手法还在。你怎么找了这么个白痴做伙伴？ 吃三次也算是赢了。 <laughs> 你怎么解开的幻术？真当我是白痴啊！啊！你你咬破了自己的舌头！ 怎么射到我的嘴里？阴阳合欢散，老子好不容易从丁老怪那里求来的，就糟蹋给你这个老杂种，看你怎么使用幻术！清雪，委屈你了。 我问你最后一遍，你到底是谁？我道永存，成全你。这次可要算我头等功啊！哎，亲一口，亲一口，奖励一下啊！哎呀，起开！最近总有一些奇奇怪怪的人闹事，我得去禀告师傅。哎，清雪，等等！ 你看这石头，飞喽！ <laughs> 呜，飞呀！飞喽！ <laughs> 飞喽！ <laughs> 呜！哎呀，老婆，你悠着一点啊！你的力道没轻没重的，再把它甩出去怎么办啊？啊？呃，好好好，我错了，我错了，你们继续，飞吧。 好可爱呀！叫妈妈。哼，他这个年纪怎么可能会？妈妈。你你刚才叫我什么？妈妈。哎呀，哎，呃，我爸爸，爸爸。 <laughs> 秦 <laughs> 展， <laughs> 我现在没有心情了。他居然只喊你妈妈，不喊我爸爸。爸爸。哎，哎，对对对对对对对，乖孩子，乖孩子，哎，爸爸最疼你了啊，乖。哎，你说，咱们名字是不是该改一改啊？ 呃，哎，我们现在还不确定这到底是男孩还是女孩啊？嗯，是女孩叫秦梦，是你起的；男孩叫秦小雨，是我起的。可是现在这叫汪仔吧，先起个小名，等以后长大，爸爸就给你取个威风的名字，好不好啊？ <laughs> <laughs> <laughs> 哎，你看他，他蛮喜欢这个名字的。嗯，怎么了？啊，没什么，就觉得他好像跟我们印象中有点不一样。我们现在是在游戏世界里，生出个什么都不奇怪，只要不是梦里那样，我就很知足了。雨辰，哎呀，好啦。 再怎么样，他也是咱们的孩子啊。况且，我从小就想养一只小狗，但是对毛发过敏。现在好了，愿望终于实现了。哦，对了，有空我去把那套穿越图纸再加一个座位，这样咱们一家三口就能一起回去了。嗯，宝贝，我呀，事前做了好多新衣服给你，试穿一下，试 <laughs> 试这件。 头就是有点大，没关系。爸爸还弄了好多件。来 <laughs> 来来，这哪是恶犬？锋利的獠牙呢？攻无不破的皮毛呢？令人毛骨悚然的眼神呢？哎呀，我猜啊，八成是你的时间加速出了问题。这胎儿没有形成，恶犬也没了，现在连男女都是问题。 哎，又有一位兄弟惨遭毒手。你们呐，就是本性难改，非得葫芦娃救爷爷，挨个送。同意。我建议集结我方精英，实施盟主肃清计划。怎么个肃清法？武林盟主刚刚产子，此时身体最为虚弱，我们应当集结众人之力。 将其杀之。哎，此乃妙计。不知你可否有领军之人呢？哎，都指我干什么？不是你们这个时候都看我干什么？你说，你说，你跟观音婆婆那点烂事我说过没有？还有你，天天就会冒个火，你手机给我放下吧。 你哪次喝酒不是我给你挡酒的？特别是你，哎，我怎么了？你说你你你出的主意，你不去，你指我呀你？哎，这就是你的不对了啊，李靖。李靖，你乃托塔天王，统帅天兵天将，这论带兵打仗的能力，连我都敬你三分啊。哦，哦，那就是没得商量喽。你放心。 我会调遣游戏史上最经典的名将，任你驱使。名将，都谁啊？出家什真是可惜，啊！你怎么才来啊？你来那么早，你不也没进去吗？哎，老王，你知道吗？我听说这个盟主啊，给秦展戴绿帽子了啊！听谁说的？真假？肯定真的。听说这孩子长得…… 不像秦展。哎，像谁啊？那我哪知道啊？哎，别瞎动，别动，啊，啊，别动啊！ <laughs> 别动啊！臭脚贩子，你说什么呢？他说的。 <laughs> 这孩子怎么长得也应该像我吧？哟，你看看，我就说有猫腻吧，是不是啊？ <laughs> 小月平时都听你说公主长公主短的，今儿咋也来这么晚呢？ 我来晚了，那是因为研究所能量波动，那检测需要时间，需要时间。再说了，这准备礼物也是需要时间的嘛。哎呦，嘿嘿嘿嘿嘿要说这准备礼物啊，我徐花子最有发言权。哎呦，你有个屁！你有，这给少公主选礼物是吧？肯定得是百里挑一，万里挑一，是不是？人中龙凤嘛，对不对？这寒酸了就拿不出手了啊！你看我的定制版。 二十四 K 纯金打狗棒，一比六完美还原我丐帮的镇帮之宝，彰显贵族的身份和地位象征。 <laughs> 你可以呀，你是不是拿两位嫂夫人的首饰给融了？你边打去，破坏了你看你就不知道我老徐在家的地位啊！谁不知道谁呀？你懂个屁！你懂？你准备啥了？我没有你家点厚啊，但是我也有。看好了啊！ 亮瞎你的眼！啊，真是！啊，死牙乃困魔塔极恶之犬，经塔主开光庇佑，具有消灾辟邪，专治呆傻失眠，好用！别扯犊子啊！那不就你家老黄那狗牙吗？死牙非彼牙，皇兄已死，但是他确实能保佑我。我把这个东西，给我未来的干儿子啊！别跟我争啊！少公主未来的干爹。 所以我没说，就你死出死样！嗯，还是你当干爹。我告诉你，少公主那是我丐帮以后的准少帮主，知道不？怎么可能认你这杀人犯当干爹？嘚瑟！行行行，小月，小月，嗯，过来过来，过来过来，怎么了？你给准备啥礼物来？说说。不告诉你。 我这礼物可是雨辰夫人心心念念的好东西。哦妈呀，你这个损仔，你瞅瞅你！ <laughs> 哎呦呦呦呦！哎呀，欢迎欢迎啊，各位！哎呦呦呦，徐帮主，老王，老丁，老丁，客气了，客气了。各位，我代表公主大人，热烈欢迎大家的光临啊！大伙儿先移步大厅，公主大人马上就到。 好好，请请请请。都来了，恭喜恭喜啊！你们都来了，哎，不要挤不要挤啊！我先看看，看看我未来这个小帮主。 这什么玩意儿？哎，这也太可爱了吧！公主就是威猛无比哈，嘿嘿，生个孩子都这么不同凡响。 <laughs> 这，这是你儿子？难不成是你的吗？爸爸。哎，去你的老王！ <laughs> 我孩子刚刚才学会叫爸，你非要搞得不清不楚。别跟我再皮了。哎呀，我没有骗大家的，这真的是我的儿子，好不好？ 呃，公主啊，这盟主大人对你老秦家这个基因有没有什么想法啊？切，雨辰对我的基因可满意了。哦，你们啊，想生还不一定生得出来呢，我告诉你们。生不了，生不了，厉害！怕是我这打狗棒法可要失传喽。好，你们消息也都够灵通的，那你们应该不会两手空空就过来了吧？ <laughs> 带了什么礼物？快拿过来给我看。嗯，许帮主。哎，有。嘿嘿嘿嘿。所谓这个严师出高徒啊，乱棒出孝子。嗯，我这有二十四 K 纯金打狗棒，赠与秦公主以备家法啊。怎么样？我不打孩子的，收起。这。 那老王呢？ <laughs> 哎，你这狗牙拿出来，藏着掖着干啥呢？哎，拿出来！别别别！啊，总管，你。狗牙，他送给你的狗牙。我去你！ <laughs> 公主大人，哎，明月，有什么工作的事情要汇报的话，晚一点再说吧。嗯，不是，公主大人，我给你带了两个礼物，一。 是研究所对能量波动检测到了新的数据，这意味着咱们实验成功率大大提高了。这还有一个嘛？什么？之前我看夫人设计的图纸，所以我就借花献佛给做了出来。 <gasps> 啊！ 丁丁呢？丁丁在泡茶。不是公主大人，我说的是，那个，嗯嗯，我孩子不用尿尿的，你不会是送尿不湿吧？老王，我就说有人吹牛吧，是吧？吹牛！送的啥？这是婴儿防风帽。可是他不尿尿。 <laughs> 行了，我孩子刚刚出生，嗯，我都不知道你们过来，我只好感谢你们的心意跟礼物，所以找一天再设宴去谢谢大家。那今天就这样了。啊，公主大人，研究室还有新的消息要跟你汇报呢。呃，哦，别哭，别哭，哦，乖，乖，乖。 哎，行了行了，明月，研究所的事情就全权交给你。他要喝奶了，我得走了。公主大人，公主大人，公主大人，别走！旺仔，你有没有吃奶呀？哎，吃香蕉。 怎么办？要不我出去买些粥啊、牛奶啊、羊奶啊，什么都好。行，你再看看还有什么他能吃的，别给儿子饿着。好，那等我吧。 就是通过这个传送过来的。嗯，怎么样，敢不敢跟你天之哥去冒险啊？你啊，我还是去找我师傅吧。哎，清雪，就你那只教你一招天山折眉手的师傅，有啥好天天挂在嘴边的？你怎么不把救你两次的救命恩人挂在嘴边啊？我是怕你一出门就挂了，我可不想带个累赘。哎。 清雪，说话得凭良心啊！你这么说，我可不乐意啊！吸收了这两个怪人的能力，我才知道他们有多强大。 <laughs> 我告诉你，要不是我把内力都给了秦展，我一巴掌扇死一个，你信不信？可是你现在没有内力啊，所以还是得师傅带我们去。也不知道这个门里面藏着多少个怪人呢。切，真的。 等我恢复了内力，我第一个先打飞秦展。天都还没黑呢，别做梦了啊！哎，等等，我记得他们死的时候，都变成了一个晶体。你是说这个？ 这个除了会发光也没有什么特别的呀。你说，这个会不会是灭霸的宝石啊？我一个响指下去，秦展就变渣渣。什么宝石？哎你，我跟你说，你可千万别打我师傅的主意，小心我打得你生活不能自理。 不说就不说。哎，他还会不会是元婴内丹啊？我吃下去之后功力大增，到时候我天真哥又是天龙一哥了啊！ <laughs>

吃了，啊！他自己让我吃的。李清雪，你是猪吗？你知不知道这一口吃掉的是哥的百年内力啊！你吃的是哥重振雄风的机会。老朽此去，朝朝致命，记记诛心，我投苏醒计划，定当万无一失。此去。 将秦斩拿下！快点吐出来！快点吐出来！干！ 回馈本报，哼！四大名将还真是最经典的名将啊。雨辰吗？这位妹妹，我可曾见过？靖哥，那秦展快要出府了。秦展已经出府，便无后顾之忧。英雄们，我们上！燕人回归在此，来取敌将首级。嘘。 全都是你，靖哥，我们怎么办？大牙一枪刺死他！嘘！傻傻，你可变成蚊蝇，飞禽身旁，攻其不备啊！这不是有抢着去的吗？干嘛让俺打头阵啊？我有办法呀！啊，你看看这两个人，声音太大了，但是。 还有个人，我虽六丈金身，还要借你一金所化。嗯，哎呀，好，我知道了，我变还不行吗？ 妖女倒是有几分姿色，杀了倒是可惜。你你过来，过来，过来，过来！此妖女剑法惊人，想必不善远攻。但我使出绝技，定其身形。 菲菲，葵葵，到时你二人祭出兵器，将其击杀。回菲，愿打阵。我说你们两个人，是不是不能不能小声，不能小点声，是不是？嗯。妈妈的，吓死我了。 菲菲，葵葵，莎莎，你不会是宝宝吧？四大名将啊，这是！哎，你们哪个戏班子的？妖女，吃啥衣服。 这位姑娘，在下是陈塘关总兵李靖，此次前来是率领各路英雄取你首级。封神榜啊！你们到底是从哪儿来的？ <laughs> 妖女看剑。 接白刃！我靠，原来是十万个冷笑话！给我杀！雨辰和王仔呢？少公主死了！我断后，妖女可……姑娘。